No vídeo anterior tratei un pouco por riba, e aínda así foi bastante rollo, o que é o proceso básico de facturación. Como se emite unha factura de, a un cliente ou a un proveedor, como se fai unha rectificativa, e como se registra o seu pago en efectivo ou por banco da nosa factura. Falei un pouco dos asentos contables e agora veremos unha das utilidades destes asentos contables. Cando facemos unha, unha factura ou cando emitimos calquer documento en Seral, en ODU, o seu utilizar utilizar eh, artigos ou contas que, que estén correctamente configuradas. Se as contas están correctamente configuradas, todo o demais é moito máis sinxelo. Supoñamos Aquí vamos a seguir facendo así porque é máis rápido e nos permitirá centrarnos despois en estes aspectos en outros futuros vídeos para explicalo. Entonces vamos a supor unha venta de 700 euros. Como non teño produto configurado, pois entonces sigo tendo que polo a man. entonces tamén é boa idea, o mellor, crear un produto varios e non estar a romperme a cabeza. Entonces, vamos aquí, varios, crear, editar. vamos a desear como, como un servicio. Ah, como un consumible mayor. vamos a elevar control de stock. Eh, simplemente, mm, vamos aquí, seguimiento cuenta de ingresos 700, cuenta de gastos 600, y así, vamos a dejar así. isto é o tipo de cousas que tamén che, nas que che pode axudar o, implement, o teu implementador, non tens por que sabelas. E con isto asignámosla e xa está. Aquí non lle poño plazo de pago porque en este caso non me interesa. E simplemente lle digo que se emite un, que esta factura a vou a cobrar emitindo un pagaré. Bueno, realmente o pagaré vai no emitir o cliente. Entonces o cliente no momento dado me dá un pagaré que por a... eh, paga ese subvencimiento 726 euros a, a, este, a este señor tan educado. Entonces, ese pagaré terá un vencemento, que é unha data, pero que cando emita factura non teño por que saber, aunque é unha gran idea que deberá sabela. Decir, saber se si me vai cobrar cun pagaré, pagar cun pagaré a 30 días, se si vou cobrar cun pagaré a 60 días, se si vai ser ao día 15, ao día 20, e información que está en saber, pero aquí vamos a supor que non o sabemos. Antes de validar vamos a comentar aquí isto. Cando eu creei este diario, perdón, o que fago é indicarlle que este diario vai a traballar con como se si fora un banco, pero no canto dunha conta bancaria o que vai utilizar é a conta de efectos comerciais en carteira. Isto que me permite é que, no, ca no canto de que ter unha conta de cliente que refleja unha, unha débeda con cliente, vou ter unha débeda que refleja que teño uns efectos comerciais en carteira, que poden ser pagarés ou letras de cambio. Con isto vou conseguir distinguir o, eh, os pagarés que teño pendentes de cobro do, do que teño cobrado e incluso que distinguir as facturas que teñen un un efecto comercial asignado, das que no. Entonces, vamos a validar. Se emite esta factura. Como siempre, vamos a ver los asentos. Aquí por defecto me pongo operaciones varias porque normalmente cuando quieres consultar asentos con, concretos eh, por esta cuestión, de ver operaciones varias. que queiras registrar ti manualmente, pero quitando o filtro, pois podemos las ver todas. entonces aquí temos o noso asento, que é moi semellante ao de antes, e só cambia, ademais dos importes, esta conta bancaria, perdón, esta conta de efectos comerciais en carteira. Antes tiñamos 430 clientes e agora temos 431 efectos comerciais. Ben, vamos aquí ao tablero, ao tabuleiro. Ahora vemos que temos un pago pendente de 726 euros. Que este de aquí, que está aberto. E temos en pagarés efectos comerciais un saldo de 726 euros. Iso significa que temos un efecto, un ou varios efectos, que en total son 726 euros que ainda non nos abonaron no banco. Cando no lo abone no banco, pues tenemos aquí o saldo correspondiente y e aquí iránse restando as, os pagarés e letras que vayamos cobrando. En este caso solo hay un, entonces cuando aquí metamos eh, pago de, letra de cambio, esto irá a cero. Os extractos, en teoría, se importan, é o máis cómodo. Non é estrictamente necesario, pero é o máis cómodo. Ti vas ao web do banco, daslle a descargar extracto, exportar extracto, o que sexa, baixalo e unha vez que o tens descargado, o subes pinchando aquí e buscando o teu o fichero correspondente. como non temos ningún extracto bancario para, para facer a simulación, vamos a meter unha man. Aquí sería a referencia do extracto. E aquí metemos o que sería a liña de pago. Pago factura 3. Aquí probablemente teníamos que por eh, cliente a man. Entonces abrimos extracto y aquí asignamos eh, cliente 1. Entonces aquí asignamos cliente 1. FRA3, CL1. Y aquí ponemos su importe. Vamos a conciliar. E ao conciliar dixemos que temos movimentos e que o que facemos é dicirlle a cales corresponden. entonces nos agora temos un que é este de aquí. 572001, pago factura 3, cliente 1, por 726 euros. Entonces vamos a dicirlle que este, que este pago corresponde a esta factura de aquí. Vamos a conciliar en los que ven está todo, qué maravilla. E damos ya validar. E nos di que o balance esperado é diferente ao calculado. Saldo final, 726. Damos aquí. E agora vamos a ver que pasa no, no tabuleiro. No tabuleiro, pois pues aquí os 726 que tiña desaparecen e aquí aparecen uns novos 726 euros. A factura sigue estando pagada. Esa está. Bastante sin selo. e bastante lóxico. Se, se facemos outra factura, seguiría o mesmo procedimento. Modo de pago, pagaré, que o teño configurado por aí. Teño configurado pagaré, domiciliado e transferencia. E podo asignarlle unha un vencemento. Pues que esto está bien. Guardar. Validar. Registramos su pago. Acordamos de meter aquí. Esto es importante. Este, para que esto funcione guay no podemos saltarnos esto. E vemos aquí que esa está validada. Volvemos ao panel de control e vemos que temos aquí un efecto comercial de 363. Se filtramos os non conciliados, o que nos vai dicir literalmente é aqueles efectos en carteira que están sin conciliar, que non teñen un pago asignado. Se non filtramos, tamén nos di a factura da que sai. Aquí podríamos ter varios efectos, por exemplo, dous efectos, un efecto de 200 euros, outro de 363, por exemplo. E nos serían tres liñas en total. Entonces, eh, para saber que é o que temos que pagar realmente, o si tenemos, por supuesto, varias facturas con varios clientes, con varios pagarés, pues ya decimos, dinos o que non está conciliado. Literalmente significaría o que non está pagado, o que non hai unha correspondencia de liña bancaria ou de, ou de caixa que diga outra cousa. Podríamos facer unha liña de caixa e dicir, non, o cliente nos pagou 100 euros en efectivo. E lle demos o, o pagaré. Entonces, eh, faríamos a conciliación tamén da mesma maneira ou de semellante maneira isto que quedamos, que factura quedamos que é a 4 factura 4 4 cliente 1 cliente 1 eh, 363 conciliamos igual que antes validamos. Nos va a decir otra vez lo mismo. Esa está. Se ha desaparecido de aquí. Y ahora témoslo aquí. E se, se seleccionamos non conciliado, non sai nada. E isto sería un pouco a maneira de de ir facendo as, as distintas cousas. naturalmente o saldo pois é aquilo que cobramos menos o que pagamos. Entonces este menos este máis este, pois os 900 e pico euros que nos saen aí. E con iso temos como facer o pago con efectos. Quedaría por ver como se fai o pago con recibos domiciliados o pago de o, pa, o pago e o cobro con, con directo con pago metálico, pago en a través de banco, xa o vimos no primeiro vídeo. E facer un facer un pago similar a partir de aquí é, é moi doado. Mencionar isto, Aquí podemos levar un control do vencemento dos nosos efectos, inda que non é demasiado eh, non é demasiado útil, pero sí que nos permite levar un control de que efecto e que data de vencemento pode ter. Antes dicía que cando emites eh, a factura sabes que che van pagar cun pagaré, pero ao mellor non sabes a data exacta. Entonces aquí podrías levar un control da data exacta para saber que cando chega o día tes que ir ali e eh, tes que ir ao banco e eh, pásalo ao cobro. Así que sen máis, ata o próximo vídeo.